jogo de dados do Geraldo de Barros, que está na estação de metrô, é um trabalho bastante característico de uma fase desse artista, que também foi um grande fotógrafo, bastante reconhecido por isso, bastante experimental na fotografia, mas ele também é, trabalhou com elementos geométricos, né, com a pintura, e por conta do envolvimento dele dentro do grupo Ruptura, que era um grupo é, dedicado à arte concreta, e esse trabalho que está no metrô faz parte é, representativo dessa fase dos, de, de uso dos elementos geométricos, de uso de elementos construtivos dentro da obra do artista.